طفل واحد من كل ستة أطفال حول العالم معرض لإعاقة نمائية وهذا ما يحدث في المراحل الأولى للنمو ويؤثر مباشرة في تطور مهارات الطفل الحركية اللغوية الإدراكية ومهارات التواصل الاجتماعي وغيرها شارك في الاستبيان للتأكد من سلامة صحة طفلك يتألف الاستبيان من 20 سؤال صممه نخبة من أطباء صحة دبي ويقيم الاستبيان التطور النمائي للطفل من عمر تسعة أشهر وحتى عمر ست سنوات فور الانتهاء من الإجابة على الاستبيان ستحصل على نتيجة مباشرة فيما إذا كان التطور النمائي لطفلك في المسار الصحيح أو يحتاج إلى مزيد من التقييم يرجى تعبئة الاستبيان بشكل دقيق للحصول على نتيجة دقيقة